大家好，我是凉州，欢迎大家来到我的频道。在这支影片当中呢，我先要跟大家聊一聊啊，张继科啊，这个这种人格特质他是怎么形成的，然后最后会跟他讲一讲这个认识名人的这种三种方法啊。对，然后首先啊，我来讲一讲，就是就是最近。 新闻上大火的这个张继科，他做了一些令人匪夷所思的这个这个事件哈。对，那他们他这种这种个性他是怎么形成的呢？就假设你啊，你是一个贫穷的地方的一个小孩儿，然后你长到小学，然后上课上课的时候，然后就被被突然被一群人发觉啊，发觉你有这个运动的天赋。 然后你就辍学了啊，事实上就等于辍学。然后你进入到了一个集体当中，然后你唯一的目标，啊，然后就是拿到那个金牌。然后你所有的每一天的训练，然后全部都是为了这一个单一的目的。那么在这之外呢，你可能就没有办法像普普通通的这个小朋友一样去去学习，去充分的社会化。也就是说，因为你在一个封闭的环境当中，你也没有。 没有没有那个呃条件去接触更多的人，也没有条件去借助更多的知识，那你整一个呃生呃生活的环境啊，就是非常的单一和单调的。然后你的目的也非常的单单单一啊，然后你也没有经过非常成熟的、非常广泛的这种社会化的一个过程。那么当你长大之后呢？等你进入你的运动的黄金期，那你就要开始进入一个。 真正的进入战场的那个阶段，然后你会活在亿万人的目光当中，大家都渴望你去去拿那个第一，拿那个奖牌。这个时候，你身上背负的那个压力是极其重大的。那么，这在这个时候，在这有巨大压力的时候，那你怎么去排解这个压力呢？如果说一个是我们一个正常人，我们会有很多种方式会去排解自己的，可以去排解自己的压力。譬如说，如果你 呃，你可以听音乐，你可以看书、看电影、散步，对，你可以通过各种各样的方式，然后你可以去读哲学、读读宗教、读书、看书、看历史，对吧？你可以有各种各样的调节精神的方式，但是我上述的这一些这些方式、这种方法是张继科这一种成长经历的人他所申诉的一种情况，那么在他的。 面临这么巨大的压力的情况之下呢，他可能只能依照本能去去生活，去舒缓他的压力。那么，作为一个作为一个人，作为一个普普通通的人，他能想到的最简单、方便、快捷的这种解压的方法，其实就很简单，就是黄赌毒。所以，但是呢，因为因为他的特殊的成长背景，那么这个后面两种，他其实是违法的，他也不允许的。那他。 可可能存在的这一种解压的方式，就只剩下赌一条了。所以呢，你可以看到，就是张继科以及他周围的那个的人，大多数都有这种毛病，因为这是他减压的一种方式，这是他面临巨大压力的这种减减压的一种方式。所以，当你啊去真实的啊了解他的成长过程、他成长背景，你就会发现他陷入。 这么一种状态，然后他变成这么一种人格，其实是有原因的啊。对，所以当当我们这么去认知他的时候，那么就可能就比较比较准确。 对，然后啊，接下来我就会说，那我们就是认识名人一般会采用的三种方法啊。那主要是第一种啊，第一种我们就是叫光环式的认识这个名人，就好比在张继科事件当中，在他没有爆出这个事件之前呢，大多数人啊，说到这个名字就会想起啊，他是世界冠军，对不对？他是乒乓球第一人，对，大家会会活在这个这个标签、这个光环里面，你就会他光芒万丈啊，他是个。 名人啊，他是个世界冠军，所以但是这个东西它是它是不真实的，因为这是这个这个这个这个这个东西，这个这个运动的给它的一种东西，是一个是一个玫瑰色的一个东西，而而我认为可能啊，可能就是景甜女士呢看中他也。 当初可能就是看中了他的这个光环，因为这个光，这个这个这个光环实在是太炫目了。因为他是世界冠军，这可能也是他能赢得景德这样的景景景田这样的电影明星啊的这个关注的一个重大的原因啊。这是啊，我们可能陷入的认识名人的第一种方法，就是透过他的光环去认识他。 然后第二种认识这个名人的第二种方法呢，叫是一种正常人的角度去认识他。那这可能发生在他的，即名人的朋友，他朋友之间、朋友圈之间。现在在网上有一个非常大家也在热热烈传播的一个视频，就是那个金晨啊，他在三分钟怼了这个张继科，怼了三十多次。对，因为因为张继科在整个视频中表现出来的就是一种非常的情商非常低的一种情况，然后。 就是金城，无论说个什么，他都他都他是一种不正常的回应，所以可能在金城，他在认识这个张继科刚刚认识的，可能他也是把张继科当做了跟他一样的这种在名利场上去讨生活的这么一个人，所以呢，他会用他们这个圈子常有的方式去跟他互动，但是结果没想到他。 的成长背景虽然他也是名人，他也混名利圈，但他的成长背景是跟金晨这样的充分社会化的人是不一样的。可能张继科他内心深处他是一个小学生，你明白吗？这金晨可能他是一个正常的，一个一个一个一个一个高中或者大学水准的这么一一个人，他充分社会化，但是他要面对的这个张继科呢，就以他的成长背景，他可能是一个小学生，他所有的反应。 他所有的说话做事的方式，就是处在一个小学生的判断情况之下。那么，当你跟他交流的情况，肯定会有大量的冲突，大量的无呃鸡同鸭讲的这种情况。这也是我们啊，对我们用这种正常人的角度，就是你作为他的名人的朋友去认识他，你就可以发现他跟你不一样的地方。对，然后第三种呢，我觉得这个就是回到一个非常就是我们。 大多数人会采有的、采取的这种认识名人的方式，就是认识一个真实的他，真实他是什么样子，对真实的他有什么爱好，就是真实的他就是削去这一个光环带给他的东西，削去这一个圈子带给他的这种东西，然后你回到他，他就你不先入为主，你看他的反应，他怎么说话，他怎么做事，他怎么做判断，然后你形成的对他认识是一个真实认识他的方式。